会更加照顾人还是哪种？照顾人，照顾人。嗯，看哪方面了，都有。喜欢出游还是宅家？宅家，出游，宅家都喜欢。出游，我现在游吗？我现在游吗？ <laughs> 什么东西啊？出游？哦，出喜欢出游，我就说谁会喜欢出游呢？ <laughs> 我出去的话，我都是按摩，哎，我是喜欢在按摩间里面就是躺着，这算宅在按摩店吧？那里有体力优势还是脑力优势？ 体力，最近发现就是说体力很很很充足，嗯，我们能连着录好多次团综哦，嗯，体力优势吧。脑力，说实话，但是哦，我有精力优势，就是我体力也不太行，脑力也一般，但是我精力比较旺盛。我是精致女孩还是无所谓？无所谓的精致吧，就是精致的很无所谓，无所谓女孩，偶尔也精致，我很百变的。精致，嗯，得分事情吧，比如说在一些。 采访作品跟舞台上面应该是精致的，但是很多事情上我觉得也有无所谓的。不自然吧？嗯，他们都说是我，但是我觉得我还好。呃，我还挺被团宠的呢， <laughs> 我毕竟是老大姐，然后在里面混的 <laughs> 混的像那个，就是说每次都是粘在人家旁边， <laughs> 然后就觉得大家这小妹妹们都很宠我，姐姐谢谢你们辛苦了啊。